6 maj. Och jag har fått en hel massa paket ifrån Amazon. Ett är ifrån Amazon England. Och det andra är från Amazon England. Två Amazon England. Sen har jag även tjuvöppnare. Jag ska hämta det. Det här paketet har jag redan tjuvöppnat, men vi kan se sist av alla paket vad det är i det. Så vi ska börja med att kika vad jag har här i. Jag som glömt bort vad jag beställt. Visst är det obehagligt? Det är som en jullapp och man Jaha. Amazon.co.uk A gift note from Elisabeth Johansson. Enjoy your gift. Ja, jag har fått den. Åhå! Ser ni vad det här är? Det är en... Det måste vara rakt. Det är en termometer som jag tänkte ha i husvagnen en eh, från Kors. Kock heter det. En digital med sladd så kan jag se värmen inomhus och utomhus i husvagnen och den går både på Celsius och Fahrenheit. Det här blir spännande. Sen har jag även fått Åh! Hiking Journal. Nej men vad fin där när jag är ute på mina äventyr så ska jag kunna logga allting jag gör. Så här ser den ut. Hiking Journal. Och så slår man upp den. Och så står det vem den tillhör. Och så kan vi gå in i boken. Ser ut så här. Notes. Och så vilket datum vilket väder man har haft, vars man har varit. Lite sånt. Det här är jättebra. Jag har beställt, jag tror, tre sådana här. Så jag väntar på en till från ett annat företag. Men här då? Caustic Bar Woodcook Carving Ja! Det här har jag väntat på. Det här är verktyg för att karva i trä. Det måste vi se. Jag har ju tänkt göra mina egna små bestick och mina egna eh, jag glömmer bort vad jag ska säga men det är så här. Jag ska göra egna bestick och så egna redskap. handskar storlek 5. Men ni kanske vill se grejerna på närmare håll? Eller hur? Klart ni ska göra det. Så vad har jag då fått här? För det första så är det någon tygväska med resårband. Men det går inte att knäppa igen. Nej, men det går att knyta. Och så de där handskarna som ni såg. Sen har jag fått en kniv har jag fått. Kniven. Sen en annan kniv. Den var skön att hålla Sen har jag även fått den här skedkniven. Tror jag den heter. Rätta mig om jag har fel. Sen har jag fått läder. Eller skinn. Det är läder. Undrar om det är för att man ska slipa de här kanske. Ingen aning, men det ska jag ta reda på. Kul! Nu har jag någonting med mig ut i skogen sen. Men hörni, det ligger nog här. Det är till Bryne. Det är det man ska slipa på den här. Det är brynpasta i den här. Kul! Kul, kul, kul. Det var som jag fått tillbaka den. Och ett smidigt litet fodral. Ska vi bara se så att man lägger den rätt väg. Och så stänger man igen den med resor. Om det här. Så. Kan göra en liten rosett också bara för att. Så. Det var den. Så i det här paketet var det termometern till husvagnen. Det var Eh, verktygen för att göra träredskap. Den där hörde ju såklart till den påsen. Och så var det den här Hiking-journalen. hiking Hikingjournal. Det var en del paketet. Då tar vi nästa, tycker jag. se vad det är i det här. Men det här kan man vända boken. Han har boken. Tror det det? Det är den andra hikingroggboken. Kolla! Åh, oh, den här är lite annars invändigt. Står det så här. Och när man öppnar upp här uppe skriver man då sitt namn. Och när man öppnar upp så ser den ut så här. Datum, startdatum. Och vars man har hajkat. Vad man har haft för utrustning, vad det var för väder. Lite sånt. Den var också fin. Så nu kom det. Då behöver jag inte vänta på dem längre. Tack för det! Då ska vi se vad jag har i det stora paketet som jag hade tjuvöppnat. Här kommer det upp en kartong och det står, på den står det Jökel of Sweden. Vad är nu det tänker ni? Ja. Det är liggunderlag eller vad man ska kalla det, liggmattor eller så. Så ser den ut i sin påse. Det står att det är eh, sleeping mat. Om man då ska säga att det är matta. Men jag säger liggunderlag. Sen följde det även med den här lilla påsen. Och i den så ser ni kanske vad det är. Det är en ögonmask. Och den ser ut så här. Sidan eller någonting på den. Men jag kommer nog inte använda den. För jag är ingen, ingen människa som vill ha någonting från mina ögon när jag sover. Så vi kollar väl på den här då. Det är väldigt trasslig påse som ni hör. Den här går endast att köpa via Amazon. Och eh, som jag sa så är den här köpt via Amazon Tyskland. Men den går nog att beställa via Amazon England eller USA också. Eh, den väger 480 gram. Tror jag det var. Vi ska se om det står något här. Eh, nej, jag skojar. 410 gram väger Och den är ju liten nästan två händer, tjejhänder står. Och som sagt, det är den där 10 gram. Väldigt plastig påse. Sen, oj, där fyllde du ut. Reparationskit. 4 x 4 cm. Så det får inte bli några stora hål om man ska laga. Sen känns den plastig och ha ett resårband runt. Det kan ju i och för sig vara bra. Men om ni tänker regnjackor, de är tunnare regnjackorna, så känns den här. Ni hör ju. Eh, den är 186 centimeter. Så den är, ja, den kommer utanför bild. Eh, och är, ska vi se om jag får tillbaka den, 54 bred och 6 cm tjock. Jag tänker inte blåsa upp den och förevisa någonting här inne utan det kommer jag göra ute i skogen när jag är och tältar. Så ni får hålla ut så länge. Det ska bli intressant att se vad den har för kvalitet. Eh, jag lägger in en eh, liten beskrivning, eller så här, en liten bild på vad den kostar och lite information om den. Eh, som sagt så går den ju bara att beställa via Amazon, vilket jag kan tycka, varför då? Varför kan man inte beställa via en hemsida? Men ja, vi får väl se. Om de kanske gör någon hemsida framöver. Eller om det var ett litet företag som gör de här. De har även sovkuddar, sådana upplösbara kuddar. Och de såg lite annars ut. Jag kan lägga in en bild på den också här. Så nu har ni sett både liggunderlaget och bilden på där uppe och spara kudden. Som sagt, 410 gram. Ja, den går att vika ihop så att den blir mycket mindre än själva påsen sin. Så hög är påsen och nädra ihop. Så blir den sådär. Men jag ska ta med den ut och blåsa upp den när jag har tältat får ni se hur den ser ut. Som sagt så har den fått bra recensioner av många. En del har jag skrivit lite negativt, men det är ju som vanligt, det är för och det är nackdelar. Men som sagt, Jökel of Sweden, eh, den verkar bra, men jag ska ut och testa den, så det kommer i någon kommande video att jag är med den och testar den. Men så länge så säger jag ha det bäst och på återseende. Vi syns där ute i naturen. Hej då!